नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू चाहिँ क्यानभाको इडिक्टर टुर चाहिँ गर्नेछौँ हिजो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि केही सेकेन्ड अगाडिको भिडियो चाहिँ हल्का ग्लिच भएर चाहिँ डार्क आइरहेको थियो र त्यसपछि चाहिँ फेरि नर्मल्ली चाहिँ त्यही भिडियो चाहिँ प्ले भएको थियो सो त्यसको लागि चाहिँ सरी माग्न चाहन्छु आज चाहिँ हामीहरू के गर्छौँ भन्दाखेरि क्यानभाको भित्रको भाग हामीहरू के के रहेछ भनेर हामीहरू एक्सप्लोर गर्छौँ जस्तै कि मैले युट्युबको थम्नेल बनाउनु पऱ्यो भने मैले युट्युबको थम्नेलमा हामीले क्लिक यसरी गर्न सक्छौँ क्लिक गरिसकेपछि हामीले कुनै टेम्प्लेटलाई चाहिँ चुज गर्छौँ र यो टेम्प्लेट छ अब माथितिर केही अप्सनहरू आइरहेछ र तलतिर पनि केही अप्सनहरू देखाएको छ सो फर्स्टमा चाहिँ हामीहरू के गरौँ भन्दाखेरि यो टेक्स्टलाई चाहिँ सेलेक्ट गरिसकेपछि माथितिर चाहिँ यस्तो एउटा प्यानल आछ सो हामीले यसरी क्लिक गऱ्यो भने यहाँतिर डिफ्रेन्ट अप्सनहरू तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ फन्टहरू हो इक्जाम्पलको लागि मैले रोबोटो भन्ने मैले चुज गरेँ सो यहाँतिर यो फन्ट चाहिँ चेन्ज भएको छ र यसरी चेन्ज हुँदै जान्छ सो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो फन्ट चाहियो तपाईँले चाहिँ त्यस्तै फोन चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि मैले यो हालेँ र चेन्ज अल पनि गर्न सक्छु अनि हामीले चाहिँ यो साइजलाई चाहिँ बढाउन अथवा घटाउनको लागि चाहिँ यहाँ माथितिर तपाईँले यसरी थिच्नुभयो भने यसरी बढ्दै जान्छ र तपाईँले माइनस गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी घट्दै जान्छ र यही काम चाहिँ तपाईँले यसरी तानेर अथवा सानो गरेर चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को रहेको छ ए सो यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको कलर चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छ इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँतिर ब्लू कलर चेन्ज गरिदिएँ र तपाईँले रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले ओरेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा डिफ्रेन्ट कलरहरू चाहिँ तपाईँले यो ए भन्नेबाट चाहिँ तपाईँले यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले यसरी जुन कलर हाल्ने हो तपाईँले आइडोपरबाट पनि यसरी लिन सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि मैले यो हालिदिएँ सो यसरी चेन्ज हुन्छ सो तपाईँले आइडपरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र फोटो कलर जुन चाहिँ यो डिजाइन अनुसार कलर हामीलाई सजेस्ट गरिरहेको छ सो यसबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले चाहिँ डिफल्ट कलर्स चाहिँ चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू अर्कै फोन चाहिँ फर्स्टमा चुज गर्छौँ इक्जाम्पलको लागि म यो फोन चाहिँ चुज गरेँ र अरू फोनलाई चाहिँ म हटाइदिन्छु र यहाँतिर तपाईँले बी देख्न सक्नुहुन्छ बी भनेको चाहिँ बोल्ट हो सो बोल्ट भनेको चाहिँ एकदम मोटो गरिदिने सो मोटो गरिदिने हो सो तपाईँले चाहिँ बोल्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को रहेको छ इटालिक सो इटालिक गर्नुभयो भने यसरी बाङ्गो तरिकाले चाहिँ इटालिक स्टाइलमा चाहिँ आउँछ र अर्को रहेको छ अन्डरलाइन भन्ने छ सो अन्डरलाइन गऱ्यो भने यसरी अन्डरलाइन चाहिँ हुन्छ जुन चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को रहेको छ अप्पर केस अप्पर केसमा चाहिँ सबै वर्डहरू चाहिँ क्यापिटल हुन्छ र फेरि थिच्नुभयो भने नर्मल हुन्छ सो तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ र अर्को रहेको छ एलाइनमेन्ट एलाइनमेन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेन्टर एलाइनमेन्ट भन्ने हुन्छ लेफ्ट एलाइनमेन्ट भन्ने हुन्छ र राइट एलाइनमेन्ट भन्ने हुन्छ सो फर्स्टमा कुरा गर्छ हामीहरू लेफ्ट एलाइनमेन्ट सो लेफ्ट एलाइनमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो टेक्स्ट चाहिँ लेफ्ट साइडमा चाहिँ सुरु हुन्छ र सेन्टर अलाइनमेन्टमा चाहिँ सेन्टर एलाइनमेन्टबाट नै सुरु हुन्छ भने राइट एलाइनमेन्टबाट चाहिँ राइट एलाइनमेन्टतिर नै वर्डहरू सुरु हुन्छ सो तपाईँले चाहिँ यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को एकदम राम्रो रहेको छ भनौँ यो चाहिँ बुलेट सो तपाईँले यहाँतिर बुलेट पनि दिन सक्नुहुन्छ यसरी बुलेट चाहिँ बुलेट पोइन्टमा तपाईँले के लेख्नु पऱ्यो इक्जाम्पलको लागि मैले यहाँतिर भिडियो एडिटिङ भनेर लेखेँ र ग्राफिक डिजाइनिङ भनेर लेखेँ सो तपाईँले जति जति थप्दै जानुहुन्छ त्यति नै यसरी बुलेट पोइन्टमा चाहिँ आउँछ सो एकदम राम्रो फिचर रहेको छ र वान टू थ्री पनि यसरी पोइन्टमा चाहिँ तपाईँ राख्न सक्नुहुन्छ एकचोटि क्लिक गर्ने र तपाईँले यसरी चेन्ज चाहिँ मजाले हुन्छ अहिलेको लागि चाहिँ म यो हटाइदिन्छु र अर्को रहेको छ यहाँतिर लेटर स्पेसिङ लेटर स्पेसिङ भनेको चाहिँ जुन चाहिँ यो लेटरहरूको बिचको ग्यापलाई चाहिँ बढाउने अथवा घटाउने हो जस्तो कि डब्लु र ए को बिचमा चाहिँ ग्यापिङलाई हामीले कति चाहिँ हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँतिर तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ र लाइन स्पेसिङ भनेको चाहिँ जुन चाहिँ वास र नाउको डिस्टेन्सलाई चाहिँ यसरी कभरअप गरेको छ मतलब डिस्टेन्सलाई चाहिँ यसरी बढाउने अथवा घटाउने चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू प्याडिङको बारेमा पनि केही कुरा गर्छौँ सो प्याडिङबाट पनि तपाईँले यसरी स्पेसिङ बढाउन अथवा घटाउन सक्नुहुन्छ सो यहाँतिर चाहिँ तपाईँले भर्टिकल एलाइनमेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ सो अहिले चाहिँ चलेको छैन हामीहरू यसको बारेमा चाहिँ पछि कुरा गर्छौँ र अर्को रहेको छ एनिमेट एनिमेटबाट चाहिँ तपाईँले यही टेक्स्टलाई चाहिँ कसरी ल्याउने इक्जाम्पलको लागि मैले राइज गर्नु पऱ्यो माथितिर ल्याउनु पऱ्यो भने यसरी एनिमेट गर्न सक्छु प्यान गर्नु पऱ्यो भने यसो गर्न सक्छु फेद गर्नु पऱ्यो भने गर्न सक्छु र कति स्पिडमा गर्ने तपाईँले त्यो पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ तर यो चाहिँ प्रो भर्जनमा मात्र एभाइलेबल छ सो तपाईँले बोट इन्टर अन एक्सिट गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले पप पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी आज वाइप गर्न सक्नुहुन्छ ब्रिन्द ब्रेथ गर्न सक्नुहुन्छ नियन गर्न सक्नुहुन्छ सो डिफ्रेन्ट एनिमेसनहरू छ तपाईँले चाहिँ यो ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ अब कुरा गर्छौँ पोजिसनको बारेमा पोजिसनको बारेमा चाहिँ हामीहरू केही कुरा चाहिँ हामीहरू थाहा पाउँछ सो टप गऱ्यो भने माथि टपमा आछ मिडल गऱ्यो भने बिचमा आछ र बटम गऱ्यो भने बटममा आछ र तपाईँले लेफ्ट गर्नुभयो भने यसरी लेफ्ट साइडमा जान्छ सेन्टर गर्नुभयो भने सेन्टरमा आउँछ राइट गर्नुभयो भने राइट साइडमा आउँछ अनि यहाँतिर तपाईँले फरवार्ड र ब्याकवार्ड चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ सो क्यानभामा चाहिँ यदि यो सबै मैले डिले गरेँ भने यो चाहिँ एउटा क्यानभाको ब्याकग्राउन्ड भयो र ब्याकग्राउन्डभित्र चाहिँ हामीले के के गरेका छौँ भन्दाखेरि एउटा ब्याकग्राउन्डको माथि चाहिँ हामीले एउटा कलर चाहिँ हालेका छौँ र त्यसपछि हामीले केही एलिमेन्ट्सहरू हालेका हालेछौँ त्यसपछि यो एलिमेन्ट्सहरू हालेका हालेछौँ सो यसरी गएको छ सो हामीले यो एलिमेन्टलाई चाहिँ यो ब्लूको माथितिर हाल्नु पऱ्यो भने हामीले पोजिसनको युज गर्छौँ यसरी फरवार्ड गर्छौँ र यो चाहिँ माथितिर आएको छ गायब चाहिँ भएको होइन कि यो माथितिर चाहिँ यसरी आएको छ र तपाईँले यही चिजलाई चाहिँ ब्याकवर्ड गर्न चाहनुभयो भने तपाईँले ब्याकवर्ड यसरी गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ पोजिसन यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर तपाईँले सर्ट फर्म पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँतिर रहेको छ ट्रान्सपेरेन्सी सो ट्रान्सपेरेन्सी गर्नुभयो भने के इफेक्ट देखाउँछ भन्दाखेरि ओपेसिटी चाहिँ तपाईँको कति राख्ने र कति घटाउने भन्ने चाहिँ काम लाग्छ सो यो चाहिँ प्राय ब्याकग्राउन्ड पछाडिको चाहिँ अलि डार्क गर्ने अथवा ओपेसिटी घटाइदिने र अगाडिकोलाई चाहिँ ब्राइट गर्ने काममा चाहिँ ट्रान्सपेरेन्सी एकदम धेरै काम लाग्छ र अर्को रहेको छ यहाँतिर लक भन्ने सो यो कुरालाई चाहिँ हामीले लक गऱ्यो भने चाहिँ कुनै पनि चाहिँ चलाउन चाहिँ मिल्दैन इक्जाम्पलको लागि मैले यो लक गरेँ सो लक गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ माथितिरको अप्सन चाहिँ पुरै गायब भएको छ सो हामीले कुनै पनि हिडिक चाहिँ गर्न सक्दैनौँ एउटा एकदम राम्रो फिचर रहेको छ यहाँतिर रिसाइज भने सो रिसाइजले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन चाहिँ यो थम्नेलको लागि पोस्ट बनाएको भने हामीले चाहिँ फेसबुकको लागि डाइरेक्टली यही पोस्टलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पऱ्यो भने यहाँ रिसाइजमा थिच्यो भने हाम्रो डाइरेक्टली हुन्छ तर यो चाहिँ प्रो भर्जनमा मात्र पाइन्छ र हामीले चाहिँ किन्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ अब प्रो भर्जनमा चाहिँ के के फिचर छ भन्दाखेरि त्यो क्लासमा चाहिँ हामीहरू हेर्नेछौँ र यहाँतिर तपाईँको अन्डु र रिडु छ सो कन्ट्रोल जेड गर्नुभयो भने तपाईँको अन्डु हुन्छ भने यहाँतिर कन्ट्रोल सिफ्ट जेड गर्नुभयो भने चाहिँ रिडियो हुन्छ सो यो सर्ट फर्महरू चाहिँ तपाईँले याद गरेर राख्नुहोस् र अर्को रहेको छ एड पेज भन्ने छ सो तपाईँले यसरी एड पेज गर्न सक्नुहुन्छ सो जति चाहे तपाईँले एड गर्न सक्नुहुन्छ र यो पेजलाई डिलिट गर्नको लागि तपाईँले यसरी डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसकै कपी चाहियो भने तपाईँले यसरी माथितिर यो कपी पनि हान्न सक्नुहुन्छ र यो एड पेज यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँले लक गर्न सक्नुहुन्छ र यसरी खोल्यो भने तपाईँको यसरी लेयरहरू चाहिँ मजाले देखिन्छ र तपाईँले नोट केही कुराहरू चाहिँ तपाईँले लेख्नु पऱ्यो अनि तपाईँले नोट चाहिँ यसको लागि हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले जुम इन जुम आउट गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले यसरी जुम इन र जुम आउट गर्न सक्नुहुन्छ र अर्कै तरिकाले तपाईँले देखाउनु छ ग्रिड भ्यूमा देखाउनु छ भने तपाईँले यसरी थिच्नुभयो भने एउटा यस्तो ग्रिड तरिकाले चाहिँ देखाउँछ र यसरी फेरि क्लिक गऱ्यो भने नर्मल हुन्छ र तपाईँले फुल साइज गर्नु पऱ्यो भने यसरी डाइरेक्टली फुल साइज पनि गर्न मिल्छ र यहाँतिर क्वेसन बार छ सो हामीले क्रस गर्छौँ र माथितिर मेरो एउटा प्रोफाइल देखाएको छ यहाँतिर एनालिटिक्स देखाएको छ यहाँतिर भिडियो चाहिँ प्ले गर्ने देखाएको छ जुन चाहिँ यो यसलाई चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त एक्सपोर्ट गर्नको लागि हामीले सेयरमा जान्छौँ र सेयरमा नि तपाईँले धेरै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि सेयर दिस डिजाइन तपाईँले डिजाइनलाई चाहिँ सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मेरो इमेल एड्रेस छ भने तपाईँले यसमा इमेल एड्रेस राखेर तपाईँले त्यो मान्छेलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ र लिङ्क सेयर चाहिँ तपाईँले anyone with the link अथवा one link you can access भनेर तपाईँले यो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले डाउनलोड गर्नु पऱ्यो भने डाउनलोड गर्ने र कुन तरिकामा चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्ने जस्तै कि जेपेकमा गर्न सक्नुहुन्छ पिएनजीमा गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले पिडिएफमा गर्न सक्नुहुन्छ एमपी फोरमा अनि गर्न सक्नुहुन्छ इक्जाम्पलको लागि मैले जेपेकमा गर्नु पऱ्यो भने यसरी चुज गर्छु र यहाँ तपाईँले साइज पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ प्रो भर्जनमा क्वालिटी पनि तपाईँले इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सेलेक्ट गर्नुपर्छ कुन चाहिँ पेज तपाईँले सेलेक्ट गर्ने इक्जाम्पलको लागि सबै पेज सेलेक्ट गर्ने कि तपाईँले एउटा मात्र पेज यो सेलेक्ट गरेर डन गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले चाहिँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि डाउनलोड गर्नुहोस् डाउनलोड गरिसकेपछि यसरी डाउनलोड हुन्छ र यहाँतिर यो इजिली देखाउँछ सो यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्नुहोस् आफ्नो मोबाइलमा पनि तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ सो यदि तपाईँले फर्स्ट भिडियो हेर्नु भएको छैन भने तपाईँले त्यो फर्स्ट भिडियोमा गएर चाहिँ हेर्नुहोस् फर्स्टमा चाहिँ ब्ल्याक आउँछ त्यसपछि चाहिँ नर्मल हुन्छ सो आजको लागि चाहिँ यति नै हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye